Ah, c'est dire la musique. Hein. Des fois, j'arrive pas à dormir, je dors tard. Aujourd'hui, c'est la fête, on doit danser. Aujourd'hui, c'est la fête avec qui on va danser. Ouais. j'ai un rite, on va danser. Allez tout le monde dans la vie, allez danser. Venez, venez swinguer, on va danser. Oublie tous tes soucis et viens danser. Si tu en as envie, je viens danser Ok. Ghana, Nigeria, Mozambique, Nigeria, Algérie. Good night. Faut pas être coincé, il faut se lâcher. Peu importe ton pays, viens partager. Peu importe d'où tu viens, il faut se lâcher. Si tu en as envie, je viens danser. Eh, eh, eh. Avec toi toute la nuit, on va serrer. C'est le premier jour de l'été, faut profiter. C'est le premier jour de l'année, faut profiter. Faut pas être coincé, il faut se lâcher. On peut tout supporter, il faut supporter. Je Je pétais des plans. Je pétais du plans. Beauté. Beauté. Beauté. Beauté. Tutumba sans. De bakote totumba poulet totumba tomba Thompson, tomsor tomba poulet ah, ça c'est le moment de répétition je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi. je danse avec moi, je danser avec moi. Terminé. Ok. On y va. encore du mieux à faire, il n'y longtemps. Les artistes et mes amis, mes connaissances, les guitares sont presque là. Après, c'est de volonté déjà la quatre titres hein. aux alliés la préparation aux alliés introduction pour commencer je vais saluer tous mes amis la famille connaissance ça c'est vraiment la musique que je me faire pour me faire présenter en tant qu'artiste pour ne pas passer dans le néant c'est pour ça que j'ai prévu à faire j'ai pensé à faire cinq titres. Dans ces cinq titres-là, j'ai en première Do Ré face Mi Fa Ensuite, j'ai encore euh, Kambamba. Le suivant, c'est La Belle Liba Coco. Et ensuite, euh, j'ai encore euh, Ne tourne par rond, c'est l'introduction et sans oublier mon seul espoir, mon seul espoir, euh, mon seul espoir, il est là, c'est euh, le une je vais voir. Euh, mon seul espoir, voilà. Ça, c'est des moments de répétition. Ok, ok, ok. Te souviens-tu de le de bonheur Moi je me souviens de mon moments de pleurs Y a pas un jour où je me dis l'amour pour moi Comment te faire comprendre comme je t'aime Des moments de tes bras, je ne demande que ça te souviens-tu aussi de nos matins Ok, ok, ok. De nos moments, moi je me souviens qu'il y a des pleurs. Allons-y. Ça dépend où tu peux danser, dans ta façon. Tu es mon seul espoir, mon amour, je veux te voir. Tu es mon seul espoir, Ok. C'est vraiment ça. Ah, ntango mosusu tovandaka tokanisaka baninga oyo tozalaka na bango tu es mon seul espoir mon amour je vais te voir tu es mon seul espoir Ça, c'est ma coco. Toujours euh, sur, sur une clown. vous trouverez ma coco. Ben, c'est pas fini encore. Ça, c'est juste des répétitions. J'ai rien fait encore en ce moment. Moment des programmations, il y a longtemps que je fasse la musique. On me touche tous des preneurs. J'apprends la musique et j'apprendrai toujours la musique parce que c'est vraiment l'un de mes métiers de ma petite jeunesse. chanter ça vraiment en deuxième voix, c'est mieux pour moi. De répétition. Je penserai toujours à toi dans les faits, pour le meilleur. lelo na motema mozoki likala dilisa lelo yanga motema ezoki Ah, ça c'est vraiment la belle époque. Hein. Quand ma mère allait au Maman pour chercher les pains, à nous faire nourrir, il y a 22 ans passés, je Allez s'il te plaît, s'il vous plaît, je t'en prie. production Sur Facebook, j'ai au moins 2000, à 3000 amis. Mais je sais pas comment je vais faire pour dédicacer tous ces gens-là. Il y en a nombreux, même aux États-Unis, à l'Italie, à Ouganda, à Mali. Vraiment, comme au kinshasa mon pays, mon bled, les amis des défunts, grandis ensemble, la famille surtout, maternelle et paternelle. Comment je vais faire pour ces six minutes-là Ça, c'est vraiment mon album principal et c'est toute euh, la première fois que j'ai commencé à essayer. Je suis encore en stage pour apprendre à faire le son et pour les rythmes et tout ça, j'ai trois mois de préparatifs. J'ai trois mois de préparatifs pour tout cela. Trois mois de préparatifs jusqu'au mois de mars. Tous mes amis, je vous salue. John Mada, Coco. J'ai Mexica Bongo. Ah, ça c'est la famille. Serge Otachi, grand soliste. Ah là là. Ça fait plaisir. Et bonne soirée à tous mes amis sur Facebook et la famille. Makokoe, makokoe, makolukanya, Alors, parti baloba mosavima sur la mais je suis quand même un artiste hein. et je vais essayer de faire le mien ça ne sera pas et euh, amateur quoi ça ne sera pas dit amateur ça va être bien arrangé la batterie surtout Congas. J'aime ici, c'est Djembe. Congas, ça va être bien arrangé. Je salue tous les batteurs de Djembe. Marcel Koutaki de Zulumbo dans la Panama. Nabosante John Mata. Mopanjoa. Euh, Andy Sente. Ah ouais ouais. paul okamba masalanga paul omba chris le bruce leloir ah fati lilele na belgique siki mani ya nganda deme ya nzinga mopote todekisadi patrik manila zazalova peter nsongi gogo ma ma ma mabiala mabiala C'est les moins bbc Boula. tatia c'est le de la musique. Papi Jazz, Freddy Abedi Sec Abosanitse ah Rama, hein. JP Kalemba, Zolo Aigle, les mon ami des lois des près, Serge Tassia, en vie Maxime Saoui, tous ensemble. crois toujours à notre Dieu, le Père, le Créateur, le Tout-Puissant. Babibas. Babibas, l'héritier Wata. Maël et Massa, Yébi. Papa Marosi, t'as toujours coaching. Okay. m'arrêter mais Maître Nchoube, du Diston LMDGG numérique. Chaque le roi maïs. Amico, triple boss. Ah, Michel Cépé. Oloki jusqu'à Basté. Ah. Bonjour Consumatrac, Patrick, gris mayonnaise. Ouais, tout Patou là, hein. jus orange. Ah, à n'est pas oublier. Les moments, s'adapte. Je pétais les plombs, je pétais les plombs, je pétais les plombs. Je pétais les plombs, je pétais les plombs, je pétais les plombs s'il te plaît, s'il vous plaît, je t'en prie, s'il vous plaît. Je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi, je danse avec moi. Maman là, Clémentine, Karine Mercantella. Sina Mujika wapi Muzi, s'il te plaît, j'ai t'en prie, s'il vous plaît, s'il te plaît, fais danser avec moi, fais danser avec moi, fais danser avec moi, fais danser avec moi. Chalako Batista. Avec comment Barabel. Hein? <laughs> Yo Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, va, va, va, pas rompre en tout. kambamba nazanga na ngai ndako eh, eh. kambamba nazanga na ngai ndako eh, vula izema dilema rite na ngai vula izema oza kotidisa na ngai ah, ah, ah, junior mwana nzambe Jacob Prince, Jacobville, Petit Nanga Giscard, Gelov Fakana, Pichou Boulassé Makabe, Mir Pakou, Oh Minouché, Minouché. les vocales, j'écarte pour moi. Bah, parce que je suis en préparatif, je peux pas tout chanter comme ça en public. Je pétais les plombs, je pétais les plombs, je pétais les plombs. Je pétais les plombs, je pétais les plombs, je pétais les plombs. Roussel s'est ah, moninga à Orly tose souvenir sur la papa bien à vie le bain du duki kester le monument vivant de deuxième voie. oh, ah. si hein? like moi, we're like moi. gros mosika mpe nanga john marco juel moto mana wapi mboka luji okisolo papi lendebe a ah, mokili na beleli na nde vous inquiétez pas. Oh, J'invite toutes mes connaissances, toutes mes proches, s'il y a moyen d'espérer, se donner un coup de main, moi je mon chemin oh, oh. D'une phrase du président JP au musée. la magie un petit Bouzi, parce qu'on m'a bien la bosanité, même si moi, boy, boy, mais vous avez raté. La cadre. tv nanga mpe joli kiuma encadrement toujours wili musheni koda mboka yaya papi musheni ah, euh, ah, euh. bona ya matia nao max ah, euh. lodi dikape oh.